मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो गिला करती है तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो गिला करती हैं तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत हो गली में आता सनम नगमा वफा का गाता सनम तुझसे सुनाना जाता सनम फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना खत्म बस आज ये वह सत्य होगी आज रुसवा तेरी गलियों मोहब्बत होगी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे तूने सनम ढाए है सितम तो ये तो भूल ना जाना कि ना तुझ पे भी यत होगी आज रुसवा तेरी गलियों my head. महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी